يا شئت أن بكل وتظل في من أعاني الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نجه فهو الذي ينجي من النيران فيه الشفاء للصدور ورحمه فاقرأ لكي ترضى إلها من العلا وتنال في الغرفات خير ما كان اقرأ يا إنسان

pegangan yang